a la xela. Hola, xente! Non notades nada raro? Pois sí, hoxe estamos aquí neste coche que... É dos seus pais. Bueno, pero que non vai conducir a partir de agora. Mirade que carné Splatai! aí. Ademais, Para que sirve o coche, ademais de para ir onde che dé a gana? E isto espero que non os coiten os meus pais, pero o coche é por definición un gran sitio para o sexo. Bueno, bueno, eh, que grande tampouco é, eh, é bastante incómodo, perdona que che diga. Hoxe imos falar das primeiras veces. Somos Sara, Edu, Xela, Somos Sex. na mesma furgoneta. Acelera, Manola. A ver, as primeiras veces que temos unha relación íntima con alguén... Sí, joder, e que tal Calisto? As primeiras veces que te lías con alguén podes ter moitas ganas ou podes estar cagada pensando que todo pode sair fatal e... Eh. É que hai tanta presión. Pois sí. A ver, sobre todo a primeira das primeiras veces. Pero eu creo que cada vez que te lías con unha persoa diferente, tes ese... Si, sí, xente, sempre é o mesmo, pero diferente, non? Boa, si, sí, é que non sabemos explicarlo con palabras. A ver, A min tenme pasado de estar pillada por alguén un tempo e eh, cando por fin chegue ese maravilloso momento de intimidade entre ela máis eu, nada, non hai nada, pero... Ah, un aviso, non estamos falando das primeiras veces que facemos con penetración. Bah, non claro, estamos falando da primeira vez que probas de limón. Que fas con iso? Con frío que fai? E non me manches o coche? O dos teus pais, quere dicir. Con cuidado. Está bom estamos falando das primeiras veces que te lías con alguén. Non ten por que ser con penetración. Pode ser eh, dar solote, ter sexo oral, eh, papar, morder un pouco, toquetearse. Por iso está ben saber onde a cada un lle gusta que lle fagan cousiñas, caricias, bicos, lambetadas. Moitas grazas por ter enviado as vosas partes do corpo máis Joder, é que por isto é boter coche. Bueno, que teñan os teus pais a cho presten. Mm. Está boísimo. Ia traer pipas, pero se puido mo doce. Ai, non, eu prefiro isto mil veces, eh? Poca que le gai, xela. Ah. En serio, a vosa puta mierda do cambio climático só vos de algo. Non volvendo ao tema. Que parece que cada vez que falamos de sexo referímonos só á penetración. Xa. E non é así. Hai un montón máis de posibilidades. Xa. Disto xa falamos outro día no vídeo do O no que dicíamos os métodos que había para sentir placer un mesmo ou en parella. Ou en tríos, ou como queiras, é que hai tantas posibilidades, uh -huh. Esplatai. Ou non. Ou non, Ou non claro. Xa sei que estamos falando das primeiras veces, pero aí tamén hai moita presión social. Xa. En plan, que se chegas a nosa idade sin comerte ningún rosco, eres, eres unha friki ou unha estreita. Bo. E despois ligaste con calquera só para sacarte esa carga. Xa. Eso. Cada un a seus ritmos, non? Sí. Bueno, pero aquí xo dicimos aquí. Pero logo na vida real non facemos o mesmo. Acordaste cando nos liáramos? <laughs> sí, xa sei total, eh? Dios. Guai, que non se foi tal cal así. Pe, como olvidalo? Ademais, sabía esa mayonesa. Como mal tema da presentadora. é que é moi complicado. A ver, non é que ninguén che diga nada, pero é como se todo o mundo estivera vendo a mesma serie e tú na casa sin internet. Estás me contando a miña vida? Si, sí, é ese rollo. Porque todo o mundo comenta e queda mal que ti digas que non a biches. Podes decir que a biches só para, para non quedar como unha friki. E logo ves o primeiro capítulo e daste conta de que nada cambiou na túa vida. Non é diferente por ter visto esa serie ou por liarte con alguén. É como co carnet de conducir. Eu pensei que ia ser a hostia, supermadura, pero esforzo... Bueno, non te creas, eh. Edu, non me manches o coche, bueno, se non lámbelo. Tranquila, eh. Ademais, sempre igual. Se unha tía se lía con quen lle dá a gana, é unha puta. Bueno, ou está máis aberta que a porta do corte inglés. Pero este un tío se lía con quen quere é un crack. Vamos, unha verda todo. Benvida a este mundo heteropatriarcal, amiga. This is Why when I say I don't want it, I'm stronger than I've been before This is the power when I break free Cause I can't resist it no more, more. Sí, sí, sí A ver, cando te lías con alguén pode ser porque levas tempo quedando con esa persoa ou de maneira esporádica con alguén que coñeces ese día ou porque estás cachonda, joder, e eh, te apetece compartir ese estado con alguén máis. Bueno, tamén pode ser por amor. <laughs> me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé, me enamoré Me nana enamoré <laughs> va Me madriñame. Temos que actualizar o pendrive, que a música xa está desfasada. Está... Verdad que sí. Sabemos que vos encantan os nosos momentazos musicais, pero non podemos arriscar, porque YouTube podenos e... podenos eh, eh capar. <laughs> a pista de audio. Ai, ai, ai, ai, ai, ay, ay. Vamos facer unha lista de reproducción. Vamos, eh? Ademais, ocorriuse nos a idea de crear unha playlist sex. Era namorome Eh, para iso queremos que nos enviedes as vosas cancións preferidas. Etiquetándonos tamén no Insta, eh? Por si ainda non vos dades conta, o noso amigo é un romántico. Ten moita sorte. A ver, que hai de pensar que a miña moza ten nome de palabrota. Non é así. Cando viramos o noso primeiro vídeo, pois falaramos das cousas que podíamos contar ou non, ela pois díxome que mellor que non dixéramos o seu nome, cousa que entendo, porque ela tamén ten a súa privacidade. Pero nós, nós temos unha conta en Instagram na que subimos pois cousas de amor total. Pero bueno, que é privado, o sea que jodedes vos. Quero te... Buah, que raro é isto, non? Veña, va unha foto. Facer unha foto mentres que facemos o vídeo si que é raro. A ver, o importante é estar a gusto e sentirte segura. No meu colectivo Falamos moito disto, porque non sempre tes a sorte de encontrarte con persoas con xeito ou estamos tan nerviosas e inseguras que non flúe nada. A min pasoume co das miñas tetas, que claro, bueno, contei isto nun vídeo, porque para quen non o viu, deixámolo por aquí. Entón, o primeiro é, se te pos nerviosa, avisar, dicilo en alto. Que pode parecer que así non che van tomar en serio ou eu que sei, pero para nada, libera moitísima tensión. Eu teño inseguridades, así que, cando empezamos a quitar a roupa, aviso. E logo, ata é divertido. Tía, con isto das túas tetas vamos subir un montón o número de visualizacións do vídeo anterior. Todo pola causa. A ver, tamén é importante estar nun espazo no que estemos a gusto. Como no se percoche? Mm, eh, pois por exemplo... Demasiada noche de travesura. Temos que dicir o que nos gusta e o que non. Pero, pero iso como aprendes? Ti sabes de algún curso, Xela? Buah, é que molaba que isto fora máis fácil, eh? pero ah. parece que se dis que algo non che gusta ou pides que che fagan algo xa rompes a máxia do momento, e iso non é así. Verdade? A ver, e tamén hai que ter unha palabra de seguridade. Mm. Eu, por exemplo, en serio vas volver a falar das túas tetas? Joder, tía, como veches? Ti estás un pouco hater hoxe, non? A ver, pois sí, cando estaba insegura con ese tema e non quería que máis tocaran, eu dicía unha palabra que agora non vou hmm. dicir, E así xa estaba máis relaxada porque cando lle as intencións de tocarme as tetas dicía iso para que parara e xa. Pois eu pensei que iso se facía no sábado. E por que non dicías para? Ai, non sei, é que estaba máis tranquila e así escolles a palabra, a dos por un. Sí, ao final todos temos medos e, e inseguridades e tal. E parece que mantemos o tipo, pois, pois por non quedar mal, non? Ademais, o que lle gusta a unha persoa non ten por que gustarlle a outra. Hai xente moi botada para diante e outra que lle custa máis. O caso, que cousa de dúas persoas, non? Ou tres, ou catro. Como dirías ti? Nesta sociedade heteropatriarcal, os homes temos que poñernos as pilas e respectar a todo o mundo co que nos liamos, follamos ou mantemos relacións. Non? Explota aí. Ai, que sorte temo. Bueno. Total, joder, que importante é eh, gozar cos nosos corpos cando, como e con quen queiramos. Pois sí. sí. Flores azule y quilate, hice mentira que me mate. Flores azule y quilate, hice mentira que me mate. Con altura. Con altura. Para que despois digas que foder no coche é cómodo. <laughs> e eh, ata aquí o vídeo de hoxe. Sí, chegou o día en que temos coche para... Temos a Macauto. Ei, que deixamos de facer publicidade? Jo, eh. Ata aquí o vídeo de hoxe. Suscribidevos a Canle e no Instagram tamén. Se queredes que Youtube vos informe do noso próximo vídeo, dadelle a campaíña e comentade. E se tedes algunha dúbida un pouco máis privada, podedelo facer neste correo que vos deixamos Por aquí. Vas a arrancar. Arrancamos. Vamos. Adiós.